이로 와. 어디가 어디가? 자자고 자자. 너네 안잘 거? 안잘 거? 안잘 거? 안잘 거냐고? 잘 거야 안잘 거야? 어? 안 거야. 안 드셨어요? 음. 로하나. 로안 이제 자자 야? 안, 안잘 거야 우리? 로, 로안이 안잘 거야 유카? 어? 우와 어? 자 빨리 두 분 다 침대로 들어가세요 자 로안이 잠깐만 아빠한테 오야스미 와 오야스미 아, 아니 안 와도 돼안 와도 돼 저기 절로 가 절로 가 어? 어? 도 이것도 도 이것도 아이고 거기서 자기? 로안이 잘자 잘자 no. 어? 맵다. 맵다? 응. 고생했어. 어? 어? <laughs> 다른 운동이 되는 것 같은데? 아. <laughs> 그림 그리 아. 이때? 이때. 마사지 시대. 에? 다리 깔아서 끼. 사이즈 짱게 홀. それゆっくりゆっくりのやりますよやめて息吸って息吸って息吸って 調子ここの肉 <laughs> あここねここの肉をなくしてほしいのじゃまず痩せたらいいんじゃない <laughs> 구독자んじゃない確かにスキ스킨케어타임どこめあ頭皮頭皮も最近さ、うん、コロナでマスクすごいいっぱい使うじゃんはいだから見てここにニキビができたの、超悲しい俺俺結構良くなってんだけどねえ しかも、うんうん、いつもやっぱ取る仕事じゃん一応俺ぐらいあって良くなったらそんな気にならないよ、うん、それでねベスト・オブ・ビューティー・アワードベスト・オブ・ビューティー・アワード <laughs> ここで、1位取ったアンプルがあるの、なるほどしかもわさびアンプル わさびそれ辛くないのこれドッキリじゃないやんなドッキリじゃないドッキリじゃないだから今日お互いにスキンケアやってあげよう、うんうん、あいいっすね <laughs> そしてこちらは、はい、トラブルにトラブルに陰性にとっても良いアンプルになっております、うん、こちらには、うん、なんと、うん、わさびの根っこのはいチュチュルムルそれ韓国語じゃない <laughs> わさびの根っこエキスが入っておりまして でもわさびだから本当辛くないの大丈夫辛くない本当 <laughs> 自信ないのこれはしんちゃんみたいに皮脂がめちゃめちゃ多くてドクドクしててベタベタしててブリブリブリブリ <laughs> そんな汚いの顔 冗談だけどこれはなんかうちらみたいにお肌が敏感な人とかトラブルができやすいお肌にすごくいいアンプル。オッケーオッケー。だからすんちゃんはさアンプルとか塗る？うんうんうん。 あんまりしかないそうそうそういやなんかこれはね、私結構使ったのこれベタベタしてないアンプルなのいいねいいねもう夏だからさそうつけやすいなって思ったから多分すんちゃんも好きだなって思って今日すんちゃんにも試してもらう感じ私はねこうやってそろそろうんうんでもこれすごいね大容量なの コットンとかにたっぷり塗ってパックにもできるだからいつも早くなくなるんだねお前のせいでだからパックしよう今日ははいじゃあこのわさびアンプルは9点でも購入できるそうなので概要欄に皆さんが購入できる割引コードを貼っておくのでぜひ見てみてくださいはい 今日はどうだった今日ロアン可愛かったし、まあ、イルカも可愛かったしまあロハン、うん、最近オレンジカニカとても可愛いしねすごいいい、うん、すごい幸せです2人目はいつ作るかバン <laughs> まだ早いかなどうどうかな産むのが大変だからね産んでよ 座りもそうじゃなくて俺逆に女になりたいでゆかが貸せて俺は主婦になりたいまあ今もそんな感じだけど <laughs> まあゆかが OK って言う時2人目ねうん泣き <laughs> 皆さんおやすみなさい次の動画で 会いましょう